Ola, bons día, nenos, son a mamá de Nadia e vou vos dei caixa de cartón. Cando nacín, miña nai meteume nunha caixa de cartón. Nunha desas caixas onde gardan os zapatos, os que teñen zapatos. Naquela caixa era o meu berce, o meu cuarto, a miña casa, as paredes que amortecían o pranto da miña nai. Poucas semanas despois, mamá gastou todos os, seus aforros. Mercou un billete para, para un barco que nos había levar a unha terra onde as nenas non dormen en caixas, nin as mamás choran. Subimos a bordo de madrugada. O segundo día de viaxe sorprendeu-nos un temporal. O barco escorou, entrou auga pola coberta e foi a pique. Mamá nadou con todas as súas forzas cara a costa, tirando da miña pequena balsa de cartón. As súas paredes apenas me permitiron oír os berros de quen non sabía nadar. Chegamos a unha praia solitaria, miña nai e máis eu, ninguén máis. A marea arrastrou a miña caixa a mar aberto. Xa nada a calada acalaba o choro da mamá. Vagamos durante varios días coa esperanza de atopar unha cara coñecida, algún compañeiro da nosa desventura travesía. Dormimos o relento ata que atopamos unha caixa de cartón grande. A caixa converteuse na ca nosa cama, no noso cuarto, no nosa casa, nas paredes que acullillaban o noso pranto. Comendo raíces aprendemos que es, esteas onde esteas, o sabor da terra sempre aparece. E non sei ben por qué, pero iso acougábanos. Cada noite percorríamos os vertedoiros na procura de algunha pataca ou algún tomate. Nunha daquelas saídas, mamá recoñeceu unha muller que viaxara no noso barco. Abrazáronse, choraron, preguntándose polos demais. E as súas acenuaron tristemente coa cabeza. Aquela noite a nosa amiga Aiala puxo a caixa de cartón a carón da nosa. Ademais de amortecer os choros, agora as caixas tamén facían resoar a risa. Parece imposible, pero, a pesar de todo, non esqueceríamos rir. <clears throat> Pasaron varias lúas, novas amigas achegáronse coas súas caixas de cartón. Xuntas sentíamonos seguras ata felices, porque, como dicía mamá, cando se comparten as penas, as barbas son máis pequenas. Arredor da nosa caixa naceron a poba, unha, un poboado de cartón, pobre pero alegre. Riamos entre nós e tamén lle sorriamos aos descoñecidos. Algúns devolvían o sorriso. <clears throat> pero non todos eran amables connosco. Mesmo houbo quen xogou cun lume. Sucedeu ben entrada a noite, unha noite que nunca se me vai borrar da memoria. O lume espallouse polo apoboado de cartón e todas as caixas arderon. Nada puido silenciar os nosos berros de dor. Nunca volvín ver a mamá. A Ayala tampouco. Leváronme a un orfanato e despois entraron de que volveu despois trataron de que volvese ao meu país. Pero no meu país ninguén sabía de min. E aquí ninguén parecía saber do meu país. Finalmente atopáronme e logo dun tempo volvín sorrir. Parece imposible, pero a pesar de todo non esquecín o sorriso. Agora son feliz, xunto a miña nai nova. E quero a ela quéreme, quéreme como son. Vivo nunha casa. Teño o meu cuarto, a miña cama, o meu armario. E no armario teño unha caixa de cartón, unha desas caixas onde gardan os zapatos, os que temos zapatos. Pero a miña caixa non hai zapatos, hai recordos, porque non quero esquecer. Non quero esquecer o pranto da miña nai. Tampouco o seu sorriso. Aquí vos deixo este conto que a min gustoume moito. Chao, neno!